Владимир Жилко. Мы любим давние паданьи. Мы любим давние паданьи, Былицы сивых песняров, Нехитрых оповяданий Об справах минулых часов. Нам досподобу черпать веды, Историю с пожелклых книг, З рукописов пробыт прадедов Доведаться, что свечить мних. Приемны нам дядов надеи, Их тайны думы означать, Великий у минулым день дзе і як змагалась наша радь. Шануем мы бацькоў імёны, навукай прыклад нам яны, І помнім мы і веча звоны, і вольнасць роднай стараны. І над моменты заняпаду у далёкім сумныя лісты. Распазнаваць нас вучаць здраду і родзяць помствы гнев святы. Але нам будуць усё ж мілейшы. Часы, калі знізін, балот, З надзею шчаснасць дзён святлейшых, Устане узбуджаны народ. Не відна яшчэ ў завірусе, куды ляжыць ягоны шлях. Але дух творчы ў Беларусі жыве і змагае долі жах. І можа толькі той збаіцца падзей вялікіх нашых дзён, У кім жыццё не б'е крыніца, хто спіць і здолець недуш сон.